लोग पूछते हैं यार तू सिंगल क्यों है मैंने कहा यार कॉफी पीने वाली मिलती है जिस दिन चाय पीने वाली लड़की मिल गई ना उसी दिन उस लड़की को बोल दूंगा baby, baby, baby, baby.